eh ini ini kawas cuma yang gina nah, nagi hmm. kapa kan besar apa hmm. ani kita rukun ngasih kayak kayak kayak ay nyana ya gaun tada hada bijid abijid ah, ngasih nguan sendawi hmm. ada rugu hmm. kayak fukai hmm. kayak fukai asas ya, kiangnya dia dah syagi hmm. ijada yang ada dah syagi Aga ngade dashaga abunet ta kai jenadi je je nadi gosh barak tawa jega. Mm. Kamu goya mu kamucha aganget aganget si tahu was tara mengajan. Mm-hmm. Aganget aganget agoto koshi uning. Mm. Ashe uning. Mm-hmm. Aganget ago palak bunet. Mm. Ninyo go bala go sheda go aga gursi majut. Mm-hmm. Go wai sama haidu dan gagursbune da majodani nya go shauga kwa unganyin hmm. aya du ngobeshi hmm. ha sinin sinin ashe hmm. khanga tu daga magallaw surja nda kafkiji kafka gawa go bida da yemare baje go shu kuftada da yi a gesin ga diye ijaye ya gaskige wa tarabet bete berdiang aka ne bashi da daguk age waqare tarmo jan si haw si mm-hmm. iske isge waye gut mushka qaida mm-hmm. ge de ge gure daga log sige daga log daga mm-hmm. ha iske waye guta agi kan ji jaya fuke buksa ko ha ye dula qoda mhm ha ge je ya giske hani ni qangata qangata ga dim wa ko war ke guta ko dai do gef ka ta ko su guti ako ge gu de da ga loki kanji da gu da gu ki kanye ga ndu de ga do gef ke bu so shi banga ni e guta bu da bu nya gana ko che e a kanya kanya kanya nya gana ko it abi diga ga da gu su guti wa ko da na bi man da bu ga cha mandan mandan na ko it aha mandana aha mandana ko ai ko di jae wa ge ko se ba sha ani ge ana ni han jae ka gelan wote ge ya ga jidagu kwanda gisambei kwanda mishka hanyi suke waya basha bugu misha ke daga mun hatta ya yatta ni ya da ya kwa gaski bune amalet amalet ha daga ni suka wata rabe to gawa gawa gawa ko da maleda wace and me wata rabe te wutu diyan awace and zu wutu diyai hage ya gaski awace and mandan mm-hmm. ya ya malet. Mm-hmm. nawana ba mhm. idu mhm. kwaide widan mhm. gehonu gehonu agwashagit haidu widan da haya da unyi awun haya bijikwa wala nyanda bijini nyugo gaji sakwa da hage wadi naji karat karat ge wadi naji ke maga dai Suka wakare itu musuh nggak jant. Abi kondang. Eh. Ki wakare itu musuh nggak jant. Ki sengke baru. kogis chibunet abij diyan kebar haseni nyagan diyait kebar konyagan malet geyak awi chandranya ge ge ge shangul malet titany mit gahari ganya meu bas geyak mangati ji kamucha ge hona yaga muche hetun ge hetu ge wasifuge hesi so wasifuge hesi so wasifuge hesi ha genyesha haya rasesike hondanes a Honda mm-hmm. ah, thondai mm-hmm. anya ya des medamut mm-hmm. anya waye hiles ke hiles manga thabas gafkanya haya e woka gewe sa takare mang habe je nisi gehila gehila gehil de buk. ni gewe sa di hinut hinut mu chage hetu pas gewa da ge tar ga dioji ga pukwari ji mandan de da tusudu sungaya kami arsu ah, kami dawit. suga gaya fais nana. agi amo shigeshi baba ses baba, nta ses ke sai na kwa kai gogo ne se gogo se tiang eh gogo ne se kai gogo gogo kahut ke wai bar bar singe shang diang ke ut dianga akam menung mugu mugu mukanese akwaite akisichene urija neko koketu onda atuku mhm. oiye mhm. hana akwatie mhm. oiye na na kanha akuwaya yane uwaya yane dagu ayane kafukaji kayo bara ibadi yang ayani kafukaji kayo bara ibadi yang bas kamuchaga kwasaltu fisingai haka gwaruko ha si si kai khaynganyite katamiyi mm-hmm. ntisite kisichewte kauri chokhutuma oheto sho mm-hmm. nikekure kete basta ashage khwara ah mm-hmm. ashagiliya asa ah, kamuchage keyati kafuka je kikanja khotanye kamni sindawa kamna che, e sahaye do muche eh, ya che he tu ne saha kare mang, sakare manga muchage hiles ya ko ngat ki ki waye ki waye u kare mang ijaya wa mm-hmm. mm-hmm. saka sakare eh, eh, kan? mm-hmm. mang. Kaya hondan yes. Saka nyumosh. Kutuwa din ite, eh, ta takaw nga. Eh, kutuwa din ite, takahanya. Eh, may dasami jegan. Eh, kabit. Aha. Gegan na, gewa, gewa ya, gegan ha. Kumosh sukuchan, tukwanda sukuchan, takare mang. Ita kumosh. Kumosh kitama. ba ni nga kasaya hondan ha, tawujita kare mang. Was, ita hayag nya sunu maski kan do daru ma ya kare mangha a abed a bede sa saya ni shinga de gela shinga da mhm. was kufta da mugul saya titain surung no nyi gengya tu fach mhm. kita garu ti, ha gauriye ye nani ni ta hawi mhm. wa ngashe kaso itu kahida da jao abed ah, muchignu kamu cha gya de geu Kita ke persini nyingi kenunya jagoan nunya na mhm. ni nakakaon niya jeta kari mangkahay mhm. nunyi jeta kari mangkaong niya kay nyakam na busong nyinga dumdagi hewachi ni mhm. ah a ni me hewachi na haki dugu wil dauri ji kaga sa isi aja ketungwang genda isi nyakam ni si kula mi un a ni manungu tau jata ngi kita wita ida kikulan a urjo ko ye nyi hadu amula kare mandeta honta ke honta ni Өйгүдүгүт. Гевай. Геуи гариман. bas ге хоне ha та хай. Нигант маңола. Ага мучи да геши. Ka gesha ka honei. Ka ruta ka ya da ruta ka telu. Bas ay fkan hay nda ena kam ne Aba goga se Kan karachika karachika kwata chikaremanga kana tachikwaroko karachika motakaremanga karachika mm. wota chikwaruka ima nongonna lenyi kwana ima nongonna lenyi kwan kesuta ami ami jata karjanta karemanete karjanta yatukannata karemanete kata karem kegur karemanete kikotukar karjanta angi karemanete kayo aku kabukwaro kabukwaro karako charako gesheja ama guan, lenyi kwana mijegunyi oh eh kuduriji kila kuduriji Ayo medese mije kitafuta dada. Emedese mije kesa yinua sese. Ah. Eh. Akagoga yisa nawe chanda hagare mane tuko hituka. Mm. Agageshi kusna ina jaga sitokanya sagan gisni daida. Asasi jaye eh, geshin. Mm. Soka dafishingiya to kada fishaka kwenda ngasha kusuga yiye. Mhm. Kwenda kuruguru do kuruguru jafuta bukumdigeta. Mhm. Kwenda daugi nyashita. Mhm. Sasa. Mhm. niba qurquro dam qadaf qurqura idu giya de jaf muci wuru kutgaf kerut wanda daginya rishodu da ya ya nyar nyewa ni ni una nyar shenan qosade nya kanye qosade nya jaf way wunu huland adu ya ginya ginyar shoda ginyar shamsi ha shay was mucha na gana gana ha giya ta kaji janda gya ta ji janda gilenyan Ita kerja sakata lo ko dang hagen dawi. Kerja kesakata sakata kile nyanda pas. Pas hau kamu cabas. I i i i da gilgi yad malaya da nga ger gis jam ngat bas kwarti jafta. Hmm. Eh ketaya jafta ko gar modam. Eh kamu caga ami unaftada. Mabada hmm. kada buka gonyu kwanu. Hmm. Gibu kita. Angin sit het ka gonya. Mm kibikisigiyesha sha ya baba nini tu agabikuja mm. eh mm -hmm. ani hetu kos kus kata siluan dah ngadi itu kikunya mm. kabasa ini mm. mm -hmm. ya haya ini basa ini dushit kau ita gisinya lagi mm -hmm. aku itu say eh mm. ya itu say hmm. hai Pas ha gufta da kesian ha ani gibi ku tuh kan duk hawang duduk abis gesh ke tu gitu kata dugaadu dukko heldusti hum. uhum. dukko heldusti wandi tukeu hum. ab abha sese abadoshitanya sese uhum. que o geu o yangwan eh mut mut gewasa yi dugu mut tu sas mutin hum. quando de de se dosht uhum. quando de de mamait tuga ba qinda asama ha quinta ha Kakenda sama. Eh, ha kwa hela de bonito quando se tinha que tau do guienha, quando ni tau de da. Quando mm. ni até do gu lai, ni até do gu sisi. Kayo kwa hela. Kwa hela de bonito kwa hela. Oh. Eh, a su ngwantian, mm. fis ngwanin. Mhm. A fis ngede je de masukuma. Eh. Apa kita bahasa ya, mm. kaya semije ngatan. Semije kaya ngatan yang iuge shine. Au chandia ya de jaftasit. Mm. Kita itu magi yang bujuk. Kita itu keserikan. Sering suka kata kan? Iya. Kita mhm. itu keserikan tam. Nihag nihag dia itu kalau kegesha. Sering suka jatuh dada. Keserian? Jadi orang ini kita itu mutu bahasa awan itu kagu. Aku canja benda mandan tuh? Mantan tidak ada maju. Mhm. Mantan ha mantan mantan. Mhm. Ha baso kau nanti story tengah kedanya kau kau dobi nggak sih? Ah, kamu nih hage basa, ya kamu nih ah. gendi Eh, kamu nih gendi ji, ha, eh, dumai jaka mana kamu? Aha. Ah, eh. Oh, tau wah. Ah, ya.